En este vídeo pretendemos hacerte un rápido resumen del punto 4 de los objetivos que las Naciones Unidas tienen previsto cumplir para el año 2030. Salir de la pobreza, promover estilos de vida sostenibles y fomentar una cultura de paz vienen de la mano de tener una educación de calidad. Cumplir este objetivo es fundamental para lograr cumplir otros. Durante los últimos años se han conseguido claras mejoras en la escolarización de los niños de todo el mundo, sobre todo de las niñas. Por ejemplo, antes del año pasado, se logró descender el número de niños sin escolarizar hasta 260 millones, uno de cada cinco. Sin embargo, mira a tu alrededor. Tus compañeros, tu profesor y hasta tu familia están detrás de una mascarilla. Y el año pasado, el 91% de los alumnos fueron sacados de las aulas. 1.600 millones de niños de todo el mundo se quedaron sin clase. Además, aquel nacido en una familia humilde tiene cinco veces menos posibilidades de asistir a clase. Si además pertenecen al medio rural, las posibilidades se reducen hasta la mitad. Pero no solo los niños son afectados. Un tercio de los países en desarrollo no han logrado la igualdad de género en sus colegios. Para enfatizar sobre esta cuestión de género en la educación, en concreto en el ámbito de ingeniería informática, hablaremos con la estudiante Silvia Fernández, que se ha ofrecido a responder algunas preguntas. ¿Por qué crees que el porcentaje de mujeres en la carrera de ingeniería informática es del 12,9%? Pues creo que porque desde pequeñas a las mujeres siempre se nos lleva más por carreras de letras o de cuidados a personas, pues magisterio, enfermería y demás, y no tanto a solucionar problemas. Creo que eso es algo que está muy... Eh, existe ese estereotipo desde que somos pequeñas en la educación, inconscientemente. No se nos enseña, no se nos valora tanto o no se nos hace luchar tanto en matemáticas o en carreras de ciencias como de letras. ¿Cómo animarías a nuevas estudiantes a matricularse? Pues porque al final informática es el futuro, cada día hay más, o sea, todo está mucho más informatizado, hay mucha más tecnología en el mundo, creo que es una de las carreras, o a día de hoy lo es, que menos paro tiene. Pierdan puestos de trabajo por porque si informatizan los sistemas, informático siempre va a hacer falta. O sea, creo que es el futuro 100%. Mm,